عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صالح الحسن اليوم بالفيديو هذا إن شاء الله راح نلعب لعبة Hearthstone اللي هي آخر لعبة نزلت آه، من شركة Blizzard هي هذه النسخة التجريبية يعني للحين ما نزلت بشكل رسمي حق كل الناس يعني دزوها حق آه، اللي يلعبون ألعاب ثانية نفس World of Warcraft عن نفسي أقدم طلب ويدزوا لي key يعني بعد مدة آه، مسوي الطلب من زمان المهم هذه اللعبة عبارة عن لعبة كروت آه، نفس آه، لعبة Yu-Gi-Oh. آه، لعبة حيل حلوة نار كل class له deck معين اللي هو كروت معينة أول شيء أنا أعطوني ال mage. وأتوقع غيري يعطونا أشياء ثانية random هي السالفة أول class أعطوني إياه mage. إذا فزت على class ثاني أسوي له unlock أعطوني ال mage. فزت على وارلك طلع لي فزت على يعني طلعتهم كلهم انا صار لي من امس وانا العب أه، ومن امس انا ما اعرف اوقف لعب لعبه <laughs> حيل قويه وانا ناطرها حيل انها تنزل بالسوق أه، ان شاء الله بهالفيديو راح العب بالميج وكنت فايز او خسران أه، انا بس بوريكم الفيديو ما استعرض لكم و ان شاء الله تستمتعون انا ميت راح العب ان شاء الله ضد هال rogue ان شاء الله فايز خليكم متابعين طبعا آه، في هذا المانا مانا بار آه، كروتي كلها فوق فوق الاثنين فعندي انا واحده في ال turn الاول فما راح اقدر العب شيء الله يستر لا يا جماعة الحظ مو معي كروتي آه. Alliance طبعا هالكرت اللي انا حطيته تانت ما يقدر ما يقدر يطق ما راح يقدر يطقني دايركت لازم يذبح هذا بعدين يقدر يطق اي كرت ثاني بالملعب هذه كل class عندها قدرة خاصة طبعا وكم كرت يعني قدرتي الخاصة أنا أطق آه fireball آه بس ال damage مالها زبالة يعني واحد أما ال rogue يعني يطقني آه، <laughs> قوي الله الله يخسه One shot, one kill. الحبيب بعد كرهه بس هذه نقطة ضعف اللي الروق يتعور وهو يطق حطيت له يعني لو تذكرون ايام يوغي كرت مخفي اول ما يطقني راح يزيدني ارمر ثمانية يعني كانه يزيد دمي ثمانية الحظ مو معاي بالكوت ابدا بس هالكرت حيل قوي باي باي العب بس العب The gates are open. well played. Thank you. Ah, get behind me. Job done. They'll never know spotted. you like my invention. Locked and loaded! طبعا هذا قدرته الخاصه انه يجمد الخصم فما راح يقدر يلعب اللعبه الجايه Mission commencing! الحبيب استسلم <laughs> درى انه بيخسر هذا لعبة هيرتستون ان شاء الله عجبتكم هالفيديو ميج الفيديو الجاي ان شاء الله راح العب بالهنتر تابعوني